三个小窍门，增加你的格斗气场。第一点，你要做到肩膀抬高，下巴收低，这样的话呢，至少你会看起来像个老手，你会更有效保护你的下巴，以及你可以把身体和头部的距离缩到最短，便于防守。第二点，你要做到收紧腹部，如果不收紧腹部的话呢，很容易被人打岔气，你要随时准备好迎接对方的打击。有的人看起来抗击打好，是他收紧了腹部。第三点，你要尽可能的减少小动作。很多世界级的拳王，他的报价是那种比较散的，但是啊，这是少数。啊。 案例大多数还是要正规站架扫踢的时候，尽可能减少甩手。很多欧美的拳王训练的时候都是非常标准，尽可能幅度小。